ಕೆನಡಾ ಟೊರೊಂಟೊ ಸೀಮೆಡುಪಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುದಾರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಊರು ಶಿಶಿಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡೆ ಒಂಜಿ ಆಟ ಆವಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಆವಡೆ ಶಾಲೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆವಡ್ ದಾದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬಕ ಮೈಕ್ ಪೂರ ಬರದಿತ್ತೀನಿ ನೆಂಪುಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುವೆರುಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಗೌಜಿಂದ ಬರಡಿತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಡು ಪುದರ್ಗ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬೈದಂಡೆ ಆಯ್ತು ಪುದರ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಪಂಡ್ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಅಮೀನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಶ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಒಂದು ಪಂದಿಪಿನ ಇಪ್ಪನ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನವೀನ್ ದಿಪಡಿಲಿ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮೆಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಸೋಕುದ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾಂಜಿ ಟೊರೊಂಟೋ ಡಿಪ್ಪನ ಯಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾಡೆ ನಮಗೆ ಪೂರ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಯರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಕಣೆಯರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಕ್ಕ ರೋಷನ್ ಬಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೌಸ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಕೂಟ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಡಗೆ ಕಣದೇರೆ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯೊರಿ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬರಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾವದು ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ